Ассалаумағалейкум ағай. уағалейкум салам. Şu машинаны алдыңыз ба? А, ошы, ошы машинаны алдым оға. Е, э, құт болсын. Рахмат. Э, рахмат. шамалы өтіп тұрсын. Рахмат, рахмат. Соның машина екен, е? Э? О, соның машина. Рахмат. Сен, сен дағы бір жыл ұшыл қалуыңнан жазбай, ұшында қату іштесең, жақсы іштеп, мықты қызматкер болсың. Бұйырса, Әрекет бұйырса, емкі жыл мұнан да жақсысын аламын. Бұйырса.